大阪古董集市，看到这个阿童木的玩具，跟摊主砍了砍价，就被朋友叫走吃饭了。在回来的时候准备拍摄，发现 GoPro 不见了，急急忙忙的到这个摊位上。你在哪里站上来的？在这。阿西诺 GoPro 啊！哦，红灯！哇！ <laughs> 摊主大叔给我好好的收着呢。 太好了，太感谢了！赶紧把这个阿童木买下来，不砍价儿。大马虎的我来日本这几年，失而复得很多次了。